Olá, aqui é o Daniel e nesse vídeo sobre psicologia eu quero recomendar um livro muito bacana que eu estou lendo, que é o livro Hackeando Tudo, do Rian dos Santos. Ele é um livro bem gostoso de se ler e diferente dos livros tradicionais, ele não tem uma leitura é, prática, uma leitura é, onde você vai ficar massivo ali, cansado do início ao fim. Ele é um livro composto por hacks, hacks diários de hábitos. Aqui vou mostrar para você rapidamente um hack, ó. Aqui, isso. Cada página é uma sugestão de um novo hábito a ser praticado e seguindo exatamente esses hábitos, o Rian ele conseguiu fazer várias faculdades fora do país, ele conseguiu eh, crescer, organizar basicamente uh, os seus investimentos e ter muitos resultados com isso. Ele consegue ter, eh, consegue realizar, consegue cuidar de várias áreas da vida que muitas pessoas sentem dificuldade. A área financeira, a saúde, os estudos, relacionamentos, amigos, networking, trabalho, enfim. É, na correria do dia a dia, a gente sabe que é muito difícil conseguir conciliar todas as áreas. Muitas vezes a gente dedica muito tempo para o trabalho e pouco tempo para os amigos e para a família. Às vezes a gente dedica muito tempo para os amigos e para a família, para a diversão, e a gente não dedica muito tempo para a finança. Então, é muito difícil conseguir conciliar todas as áreas. E aqui no, nesse livro, Hackeando Tudo, o Rian, ele basicamente colocou um hack para cada uma dessas áreas, onde ele extraiu esses conceitos de vários outros livros. Então, para chegar a esses hacks, ele pesquisou sobre a biografia de várias pessoas muito bem sucedidas é, nas suas áreas de vida. Então, ele pegou um cara muito bem sucedido da área financeira e viu eh, os hábitos que, ela, que essa pessoa fazia e hackeou. E aplicou na vida dele, testou, validou e depois colocou nesse livro para que você e eu, para que outras pessoas também possam usar. Então, cada uma dessas áreas da vida que aqui no livro ele divide em, vou pegar aqui para você para ficar mais fácil. Aqui no livro ele divide em produtividade, corpo, cabeça, pessoas, finanças e conhecimento. Então, cada, em cada uma dessas áreas, ele pegou especialistas, pegou pessoas que tiveram muitos resultados, pessoas incríveis, né? É, como, por exemplo, Arnold Schwarzenegger na área do corpo, Anthony Robbins na área de motivação, né? ele pegou Warren Buffett na área de investimentos, enfim. E aí ele modelou essas pessoas e através da modelagem ele conseguiu colocar criar hacks perfeitos que podem ser usados. Então, se você tem muita dificuldade em mudar um hábito, simplesmente eu recomendo a compra desse livro, que já vem com um passo a passo muito fácil de ser seguido. Você pode simplesmente abrir, ler e fazer ali o que ele está recomendando. Aqui ele coloca também até o tempo de duração de cada um desses hacks, né? quanto tempo você vai gastar para colocar esses hábitos em prática. Né? Então, eh, vou pegar aqui rapidinho eh, um exemplo de hack. Né? que seja bem bacana. Ó, escreva seus objetivos diários. E aqui ele coloca aqui para ser todos os dias, em apenas dois minutinhos para você fazer isso, para que isso tudo fique presente na sua mente, presente no seu coração, no seu espírito e nas suas ações. E para que você não se esqueça daquilo que você tem que realizar. Então, se você gostou desse vídeo, se você é, gostou dessa dica, desse livro, eu recomendo que você compre, é um livro que está me ajudando bastante a mudar alguns hábitos negativos que eu tenho e tenho certeza que vai ajudar muito você a mudar os seus hábitos também. Então, para de reclamar e simplesmente comece a agir. Muitas vezes a gente perde tempo reclamando, poxa, eu não fiz isso, ficando triste por causa de alguma outra coisa e a gente esquece de agir. Então as coisas na sua vida só vão mudar de verdade quando você começar a agir de uma forma diferente. Então use esse livro se você tem dificuldade de conseguir mudar os seus hábitos, se você tem dificuldade de tirar as coisas do papel, se você é só um planejador, se você fala pra caramba e você não faz nada de verdade, eu recomendo de verdade que você compre esse livro, coloque em prática e depois me diz o que você está achando dele, beleza? Se você comprou, se você colocar em prática, comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você está achando, como está sendo a sua experiência de usar esse, esse livro tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Clica aí em curtir no canal, comente, compartilha e vamos que vamos mudar todos os nossos hábitos para hábitos que trazem mais resultados. Aqui é o Daniel, um grande abraço, esse foi um vídeo sem frescura, feito no celular, sem edição, sem nada, apenas para compartilhar uma mensagem bacana com você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!